سبق أبي لذيك يا الله بسم الله يكفيني أدار يا الله سبق أبي لذيك يا الله يا من لو الأمر يا من لا شريك له وزي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوسي دنياك يا الله أزالي مراسي أجو برامتي على ألاقي رن منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برامتي على ألاقي رن منك يا الله مليك يميني وقل بزال يا مليكي بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا أني وأن كردي تدار يا الله أنت ترى ملاسي سلمت كل يوم ويوم بنفسي نفسي إنك منك الله أنت سلام لاسي سلام تكن لي من ويا بنفسي بتي منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي الأمن في الدنيا الدارين يا الله وبالمؤمن لس عبي استرايك ما خبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز الأسي أطيب إيستي ba nga waxtaanee ak man ñu gindi ko ngal ma dinaa ko siyaare ji dama ko bëgg a yóbbul fasu naaru góor fas bi maa ko jënd damaa dem Touba Fall Mbar di ko jënd ca daral ba ñeenti ñu toll ni man di ko waxale man leen fas bi de bu ngeen xamal ki ma koy wultal ngeen xam ne maa koy jënd lu ngeen fay teg naa ji fukki junni barke Sëriñ Bamba ñu fay téeméer ma fay téeméer ak fukk ñu fay téeméer ak fukk ma fay téeméer ak ñaar fukk ñu teg ci fay tay fay téeméer ak ñaar fuk barke alxuraan ma teg ci ñeenti junni waa ji ne foofu lañ mën a yem ma fay 620 000 la ko jëndé fay auto juroom benn junni mu ñëw te wóor na ma ne million boo ñëwee delloo ma ndax boo xoolee fas yi xool ko jox fas yi million te liñ ci bëgg mooy xolam sett te bu ñëwoon nii rek nga may ko yitt yëg ko xolam la lu nit di wuti am waxtaan ba tuddul sa ji su jëm ci yow ak dañuy bëgg a and ak mom ngir jëm ci yow ngir ciofel ak ku bëgg lool nak li la ko may moy sa mbax li la ko may moy ëmbël go ëmbël jam ñi yërmande sëñ si lu mu wax ci mom wax na ni ki gëna dof ci nit ñi moy ki ñak ñariñ bëgg ku ko yëg mo gëna dof ci nit waaw moy ki ñak ñariñ ba nopi bëgg ku ko mo gëna dof ci nit ñi ndox nak buñ ci mënta naan ñu ci sangu ñu ci foot mën ko turi amatu njariñ barki dem am lu ñu waxante nak ñaari doom yu jigéen yi ma am yépp ci bi leen tudde boo ko am tuddal sayyiduna muhammad ñi ma ci dimbali kenn xamul ñu mu toll barki dem ma ñom ci prison yi prison bu ci nek yobuna fa nak capanal bi yóbbu na fa ñaari nag mu ànd ak macarona ànd ak meew ànd ak suukar ak ndox ak mburu waay waay waay waay si la bay fal ah sëñ bi nee na baax na de. waaw sëñ bi xam na li xew. sëñ bi sëñ bi xam na li xew. ah xam na li xew. barki sëriñ Tuuba dem nañ ba ci orphelin orphelinat yi ci xale yooyu keroog bu ne mii daa jooy jooy métti. prison yi amna ko ko xamni limu wax buna nak mo don séddale mburu yi ko wax moy man dirup jamono lan ma fi tej waye li cheikh bi def bayul yag na fi gisuma ko ko fi def directeur bi lu wax sama gaay yi danan danañ tufe keroog bi ni bi ni bi ni yi di di defar mbégte mën a àndal la parce que lolo nak baax. nee na ma sant la bu baax. di la ñaanal yàlla. di ñaanal yàlla. loo xamante ne nag. loo xamante ni nag. man du ma nelaw guddi aussi. nee na moom du nelaw guddi aussi. sama diggante ak yonent bi. nee na digganteem ak yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. li ci nekk. nee li ci nekk. suma ko waxee nit ñi nee su ko nit ñi hôpital fan ca dof ya laa jëm nee hôpital fan ca dof ya fa la jëm sama mbiru bopp la nee na mbiru boppam la waaye su su ma mu ko amul guddi gu jot amul guddi gu jot te ñaanuma nga wér te ñaanul nga wér nga yàgg fi nga yàgg fi ndax sa taxawaay fii ndax sa sa taxawaay fii solo solo rek jatara léegi rek jatara dafa wax dafa wax ni sa taxawaay sa taxawaay ko xoolee li muy defar ci biir Touba nee na suñu ko xoolee li muy defar ci biir tuuba kenn xamul ni mu toll nee na kenn xamul ni mu toll yaakaar naa ni sax yaakaar naa ni sax defaram defaram romb na léegi Touba romb na léegi Touba ba ŋànk ba ŋànk réew mi réew mi li ko waral nag li ko waral nag dafa am benn sama benn wóllëre dafa am benn wóllëreem ñuy waxtaan ñu ne ñuy waxtaan ci exilu sëriñ Touba néna ci exilu Seexul Xadiim. mu ne ma. mu bi dafa décidé. néna na bi dafa décidé. yobuko néna yobuko Gabon Gabon. mané man gisewu ma noonu. nee na moom gisewul noonu. mu ne noo gisee. mu ni ko waaw man suma déggé daaju Asiru. néna mom su déggé daaju Asiru. maa ci waxtan ak sëñ Mamor ak sëñ Moustapha. né mu ci waxtan ak sëñ Mamor ak Cheikh Moustapha. da ngay xamné da ngay xam seigne Touba mo décidé. seigne Touba ci bopam mo décidé. dem ci geej ga. dem nak ci geej ga. ndax dama jël ñaari ñaari dama jël daaju asiru neena dafa jël daaju asiru jël ben bateau buy waje bateau vapeur. neena jël bateau vapeur. buy waje teggu ci ndox. neena buy waje teggu ci ndox. ma xol ma deg ñu né asiru ma lu vapeur bi gis tam vapeur bi def ndaa même chose. yenn yenn say nga toga kilifa. neena nga toga kilifa. yàlla dimbali la nee na yàlla dimbali la nga wax dara mu seddal xolam nee na nga wax dara mu seddal xolam toogaay bi dem ba ca biir nee na toogaay bi dem ba ca biir xaw mel ni lu ko neex sax nee na xaw mel ni lu ko neex sax yàlla roof yërmandeem nee na yàlla roof yërmandeem ñi am ajo ne fekke jotaay ba nee na ñi am aajo fekke jotaay boobu seen jotaay jaare fa sotti nee na seen jot seen seen aajo nag jaare fa sotti waaye bi may daanelee rek sëriñ bi nee fi muy daanelee sëriñ bi mooy mooy waji daf ma laajaat ñaari laaj. neena waji daf ko laajaat ñaari laaj. ne ma waye ni ko waye fi Cheikhul Khadim demone fi Cheikhul Khadim demone amon na yo ne amon na yo yo bi. yo bi. mo rey samouri neena mo moo samouri Samori. mu ma amoon na jassik mu ne ko amoon na jassik jassik bi. jassik bi. sonaloon na. ne sonaloon na. kep ko fa tuba bi mos indi. kep ko fa tuba bi mos a indi. maneko nak maneko nak différence Cheikhul Khadim. différence Cheikhul Khadim. ak ñeen ñu fa tubaab ba yóbbu woon. ak ña fa tubaab ba yóbbu woon. yonent bi moo dox seen diggante. ne yonent bi ci boppam moo dox seen diggante. mooy marajal baxrayni yaltaqiyaan baynahuma barzaxun laa yabxiyaan. marajal baxrayni yaltaqiyaan. baynahuma baynahuma barzaxun laa yabxiyaan laa yabxiyaan. mooy li ligne invisible boobu. nee na ligne invisible boobu. ma ne ko moo taxoon mu zegze. nee na moo taxoon mu zegze. munul woon. مات الشيخ الخديب منلون مات الشيخ الخديب دان نجيغي درام دان نجيغي درام مي داي باركيلو ريك واي داي باركيلو ريك تي خيت جي دان بايكو تي شيخ الخديب نينا تي بايكو تي شيخ دي خيتو يونت نينا دي خيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موتاخ موتاخ توباب بي ني ليغي دانيو ريلانسي نينا توباب بي ني نانو ريلانسي بنين بير بنين بير بو خامنتيني بو خامنتيني كوم شيخ الخديم فاو مو اوت ندوخ نينا شيخ الخديم فاو مو اوت ندوخ نانيو خول مومك جاسيج بي نانو خول مومك جاسيج courant d'eau bi katanga mo koy wacce fa lambare ne nee courant d'eau bi katanga mo moo koy wàcc ci da fay excité ne fay excité mais su cheikhul khadim way su cheikhul khadim man dex gi rek man dex gi rek jassi gi dañuy puus nee jassi gi dañuy puus di yëngal seen i genn ne di yëngal seen i genn di barkelu di barkelu ci taxawayam foofu nee ci taxaway mom serigne ñëw serigne bi nee ñew gi fi reyna lol ci man reyna lol ci man jëmmi Serigne Touba ak aladi Fallu ño tax nga def ko ak sag mbax yow ak sag ndax fii sori na tàng na kon boo fi nangoo ñëw kon boo fi nangoo ñëw sag mbaax la ko may sag la ko may nga bi neena nga xamne dal bëgg nañ ci yow bu baax. bëgg nañ ci yow bu baax. jàpp nañ la bu baax. jàpp nañ la bu baax. yëg nañ sag mbaax bu baax. yëg nañ sag mbaax bu baax. léeg-léeg sax damay seetaan euh, télévision bi. léeg-léeg sax damay seetaan bi. gis ci sa jotaay. gis ci sa waaye. ña nga ca nekkal di wax. ña nga ca nekkal di wax. ay jàmbaar la ñuy doon. ay jàmbaar la doon. ci kàddu ci kàddu waaye boo yëkkatee sa kaddu rek. waaye boo yëkkatee sa kaddu rek. day suul seen i wax. day suul seen i wax. ndax. ndax. am solo gu say kaddu di am solo. am solo gu say kaddu di am solo. ci xam ci xam-xam. ak mbaax ak mbaax. lépp la ciy feeñ. lépp la ciy feeñ. moo tax fi mu nekk wone ci télé bi di ko seetaan sa waxtaan duma ci doyal len rek ma cee naqari de la muy jeex te duma doyal loolu rek moo ma ci naqari euh, la ko defal fas wi nag góor wi. nee na fas wi muy naaru góor wi. wax nga wax na wax naa li ma wax ci fas. doy na nee na doy na. doy na sëkk ci fas. kon day. kon kon day. man day man maa ngi door a gis lu mel nii. maa ngi jox nañ ko. sëriñ bi nee man day ñu bëri jox nañ ma ko. waaye fas day. di ñew fi indaale ko di ñëw fii indaale ko maa koy door gis nak waaye yow dal suñu alsan waaye yow dal suñu alsan nga xamne ci kanam nga jëm rek nga xam ci kanam nga jëm rek doxinu kuy jëm ci kanam daal ngay neena doxinu ku jëm ci kanam dal ngay dox waaw doxinu kuy jëm ci kanam nee na ngay dox doxinu jëm ci kanam ngay dox loolu ñepp xam nañ loolu daal nee ñepp xam nañ xam nañ ne ku jëm ci kanam ñun ñepp xam nañ ne ku jëm ci kanam da ngay def lu baax rek da ngay def lu baax rek melni yow melni yow nit ñi di la gërëm. nit ñi di la gërëm. nga di leen dimbali nga di leen dimbali rek ngir yàlla. loolu moo lay yóbbu ci loolu moo lay yóbbu ci kanam. jërëjëf jërëjëf sëñ Alassane. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فارض